हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माई एसक्यूएल को लेकर के है देखिए माई एसक्यूएल पर कुछ भी बताने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज है संडे और जैसा कि आपको कम्युनिटी टैब पर मैंने बता ही दिया था कि टाइम में परिवर्तन किया गया है आज की जो टैली की क्लास है वो सात बजे शाम को ना होकर के चार बजे शाम को होगी तो जो भी लोग computerise accounting Tally E R P या टैली प्राइम पे वर्क करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं कि कैसे कैसे वर्क किया जाता है वो सीधा हमारे साथ जोड़ सकते हैं चार बजे करना क्या है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस लिंक को आपको देखना है जो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल को सर्च करते हुए हमारे चैनल का नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सोल्यूशन चलिए अब बात करते हैं आगे यानी कि आज के टॉपिक के बारे में तो आज का टॉपिक है माई एसक्यूएल का स्कीमा देखिए यहां पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है स्कीमा देख सकते हैं तो स्कीमा क्या होता है बेसिकली स्कीमा होता क्या है स्कीमा कहते किसे हैं ठीक है ये हमें समझना है ठीक है तो जो भी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है उसे हम कहते हैं स्कीमा ठीक है स्कीमा किसे कहते हैं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो भी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हो किसी भी डेटा को ठीक ठीक है अब जैसे डेटा किस तरीके से जुड़ा हुआ है जैसे मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें तो एक टेबल हम बनाते थे ठीक है जैसे मान लीजिए ये टेबल बनी टेबल जब बनती थी तो उसमें कई रिकॉर्ड्स होते थे जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये टेबल किस नाम से बन गई स्टूडेंट के नाम से बन गई एस लिख देता हूँ यहाँ पे ये हो गया स्टूडेंट और यहाँ पे आईडी होती थी ठीक है फिर स्टूडेंट का नेम होता था फिर क्लास होता था ठीक है फिर सेक्शन होता था तमाम चीजें ऐसे करके आती थी नीचे और भी चीजें आती थी फिर यहाँ पर एक दूसरा टेबल बनता था ठीक है तो दूसरे टेबल का नाम कुछ और होता था ठीक है तो ये ये जो बेसिकली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है ना लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे कैसे देखिए फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन अब फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप जब आपने देखा होगा जब आप अगर आप डेटाबेस पढ़ते हो तो इस तरीके से करके एक बनाया जाता है कि हाँ पहले ये फिर ये मतलब टेबल हो गई एक डेटाबेस के अंदर तीन या चार टेबल्स या पांच टेबल या दस टेबल होती हैं तो इस तरीके से करके फिजिकल रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशनशिप बनाई जाती है किसी भी डेटाबेस की क्या की जाती है फिजिकल रिलेशनशिप बनाई जाती है ठीक है लेकिन फिलहाल तो बात करेंगे कि आपको स्कीमा तो समझ में आ गया होगा स्कीमा क्या है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे बनाना है ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है दूसरी बात होती है रिलेशनशिप की देखिए रिलेशनशिप के बारे में कई वीडियोस मैंने डाली हैं ठीक है और आपको काफी ज्यादा वीडियोस पसंद भी आई हैं तो रिलेशनशिप क्या है रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक टेबल दूसरे टेबल से किस प्रकार से लिंक हुई ठीक है और उसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं ठीक है जैसे एस कर देते हैं इस टेबल का नाम इस टेबल का नाम है एस टी इस टेबल का नाम है एस अब इसमें ये कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगी ये चीज कहलाता है क्या ये चीज कहलाता है रिलेशनशिप अब ये तो दो ही टेबल है ठीक है अब दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कैसे होगी जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कर देता हूँ कुछ कीजिए रोल नंबर रोल नंबर कर देते हैं स्टूडेंट का आर एन कर देता हूं तो यहाँ पे एक रोल नंबर नाम की फील्ड डाली जाएगी ठीक है फिर यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे कंप्यूटर आ गया हिंदी आ गया इंग्लिश आ गया जो भी है फिर यहाँ पे टोटल किया जाएगा इसका तो दोनों ये रिलेशनशिप क्रिएटेड है और यहाँ पे लास्ट में एक और चीज हम फिल कर देंगे आईडी क्योंकि एक फील्ड कॉमन होना जरूरी है तो ये आईडी हो जाएगा तो ये दो टेबल जब आप डाटाबेस में बनाएंगे MySQL बनाएंगे MySQL के अंदर तो ये दोनों ही डेटाबेस में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी किस तरीके से आईडी का रिलेशनशिप आईडी से क्रिएट होगा ये जो आईडी है ना इस आईडी से सीधा आके जुड़ जाएगा तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ ठीक है अगर तीसरी भी टेबल होगी तो तीसरी टेबल में हम एक फील्ड कॉमन रखेंगे फिर तीसरी टेबल में भी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा इसी तरीके से बहुत सारी टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप को क्रिएट कराया जा सकता है ठीक है ना तो आई होप कि ये रिलेशनशिप वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा अब देखिए एंटिटी क्या होता है एंटिटी एंटिटी जानते क्या होता है एंटिटी का मतलब कोई भी जैसे मान लीजिए हम कह दें कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई ठीक है अब स्टूडेंट का पूरा डेटाबेस बनेगा उसमें तमाम चीजें आएंगी तो स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई ठीक है हम बोल दें प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट क्या हुआ प्रोडक्ट एक एंटिटी हो गया ठीक है ना प्रोडक्ट क्या हुआ एक एंटिटी हो गया ठीक है इसी तरीके से कोई भी इस तरह की चीज जो है एंटिटी कहलाएगी जैसे स्कूल कह दिया हमने स्कूल मैनेजमेंट तो ये भी एक एंटिटी हो गया ठीक है इसके बाद बात करते हैं कि ये भी जो भी हम डेटाबेस बनाएंगे वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का मतलब कि एक व्यवस्थित रूप उसका होना चाहिए ठीक है तभी आप डेटाबेस पे वर्क कर सकोगे जैसे अगर आप डेटाबेस बहुत बड़ा बना देते हो तो कोई भी प्रोग्रामर उसको फेच कैसे कराएगा जैसे मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे बना लिया या माई एसक्यूएल पे बना लिया या एसक्यूएल सर्वर पे बना लिया या ओरेकल पे बना लिया कहीं पर भी एक डेटाबेस आपने तैयार कर लिया तो उसका यूज कैसे करेगा कोई भी प्रोग्रामर ठीक है तो ऑर्गेनाइज रहेगा तभी तो यूज कर पाएगा तो ये कहलाता है ऑर्गेनाइज होना ठीक है अब ये सारा काम करेगा कौन करने की जिम्मेदारी होती है डाटाबेस डिजाइनर की जो भी डाटाबेस डिजाइन करेगा वही ये सब काम कर सकता है यानी उसको डाटाबेस में महारत हासिल होगी और वही ये सारा काम कर सकता है तो वो होता है डाटाबेस डिजाइनर और ये सारा काम किसके थ्रू होगा एसक्यूएल के थ्रू एसक्यूएल जिसे सीक्वल भी कहते हैं इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तो ये बात याद रखिएगा ये सारा जो है इसी को डेटाबेस कहा जाता है और ये सारे टर्म्स आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे बाकी की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं वहां से देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोस मैंने क्रिएट कर रखी है लगभग एक हजार से ज्यादा वीडियोस हैं तो आप वहां पर जाकर के सीधा डीबीएमएस में जाकर के देख सकते हैं सारी चीजें ठीक है आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और याद रखिएगा शाम को लाइव क्लास चलेगी टैली की चार बजे से तो आप जरूर जुड़िएगा ठीक है so thank you for watching this video